Kate Middleton ha sido oficialmente parte de la familia real británica desde que se casó con la heredera del trono Prince William en 2011. Ahora tiene tres hijos reales, Prince George, de 5 años, que un día será el rey, la princesa Charlotte, 3 y el príncipe Louis, 7 meses. La duquesa de Cambridge hace numerosas apariciones reales en estos días y parece estar en buenos términos con la reina Isabel II, 92. Sin embargo, un experto real ha afirmado que hubo un momento en que el monarca estaba menos impresionado con Katy. Katy y Jean comenzaron a salir en 2001 después de reunirse como estudiantes en la Universidad de St. en Escocia. La pareja estuvo junta por muchos años antes de decidir finalmente comprometerse. El primer compromiso oficial de Kate Middleton fue en 2010 cuando ella y William visitaron un evento tenaje cáncer Trust en Norfolk. Sin embargo, en los años anteriores a este compromiso, la reina criticó a Kate de una manera en particular. Se dice que pensó que Kate no estaba haciendo lo suficiente durante su noviazgo con William. Phil Dompier, quien ha estado informando sobre la familia royal por más de 20 años, dijo, Kate fue la novia de William por 8 o 9 años antes de que se comprometieran y se casaran. Hubo una fase en la que parecía estar haciendo muy poco en realidad. La reina dijo una vez que Kate no hace mucho, así que creo que tuvo una entrada bastante larga en la familia real. Dampier opina que la razón por la que William no llevó a Kate al centro de atención fue por su madre, la princesa Diana. Diana fue acusada por la prensa y el príncipe no quería que la vida de Kate se alterara de esa manera. Dampier dijo, William, por lo que le sucedió a su madre, fue muy protector con ella y siempre lo ha sido desde entonces.